verliert, ja die Saat geht auf. Doch es geht noch mehr, setzen einen drauf. Sie verkaufen euch komplett für dumm. Ihr begehrt nicht auf, ja ihr bleibt nur stumm. Ja, ich rufe euch auf, leistet Widerstand, wartet nicht mehr ab, nimmt das Schicksal in die Hand. Widerstand. Leistet endlich Widerstand, so kann's nicht weitergehen. Nehmt das Schicksal in die Hand, will eure Fäuste sehen. Fäuste sehen. Widerstand. Widerstand. Verstand. Wartet nicht mehr ab, ja die Zeit verrennt. Ich bin es Schicksal, ihre Fäden spinnt. Gebt euch einen Ruck, Schluss wird endlich auf. Wenn es sein muss, nimmt den Tod in Kauf. ruf euch auf, leistet Widerstand. wartet nicht behaupten, nimmt das Schicksal in die Hand. Widerstand, leistet endlich Widerstand. du kannst nicht weitergehen. Nimmt das Schicksal in die Hand, will eure Fäuste sehen. Fäuste sehen. Widerstand. kennst endlich Widerstand, du kannst nicht weitergehen. Nimm das Schicksal in die Hand, will eure Fäuste sehen, Fäuste sehen, Widerstand.